今天呢，我就向你介绍 ChatGPT 的四大奇葩功能。Hello，大家好，我是马来西亚男孩郑冰燕，欢迎收看网红课堂。今天呢，我要向大家介绍 ChatGPT 几个不为人知的奇葩功能。相信最近大家都有听说过 ChatGPT。 ChatGPT 呢是由 OpenAI 开发的一种人工智能语言模型，它使用大规模的训练数据和深度学习算法，能够理解和生成自然语言，完成各种语言任务。用人话来讲呢，ChatGPT 就是一种人工智能聊天机器人，能够用文字来帮你解决问题。它最主要有三个功能：第一，回答问题，例如你可以问它地球是圆的还是平的，你美不美之类的。 第二，语言翻译，除了正常的中文单英文，它还可以把中文转换成拼音、广东话和福建话。第三，创作文字，它可以帮你写求职信、写剧本、写论文，甚至回复 email 等等。我最近呢就玩 ChatGPT 玩到上瘾了，因为它的知识真的是太丰富了，跟它聊天好像在跟一个智者聊天，而且它回复的速度不快不慢，真的很像在跟人聊天一样，非常爽。 今天呢，我就向你介绍 ChatGPT 的四大奇葩功能。第一，算命，没有错，它真的可以帮你算命。你只需要提供你的姓名、出生日期、出生时间等等，你就可以要求它为你进行姓名解析、八字分析、星座解析，甚至算出你的生命灵数，还有来年运势。以下是 ChatGPT 呢为我进行的八字分析。 哇，感觉 Chat GPT 算命蛮准的嘞！而且他写我很适合从事创意、艺术、娱乐等行业，例如设计师啊、演员、艺术家等等。这个就是我最大的兴趣。最重要的是，他后面写我很适合独立创业。我自己本身呢，一直都是个人创业，所以当我看到这个的时候，我有点吓到啊，因为真的太准了。接下来我们来看他对我做的姓名解析，这个是生命灵数分析。 这里打岔一下，其实今天的影片呢是有金主爸爸赞助的，所以呢我要帮他打一下广告。我先强调，我是真的用过了，觉得简单又好用，我才会推荐的。相信很多的观众呢都喜欢刷中国的视频、玩中国的游戏，或者是去中国的网站购物。但我们最大的痛点就是浏览的速度太慢了，而且呢会有很多的限制。 例如呢，有部分的中国影音平台呢是不开放给马来西亚用户的，这时你只需要安装他们的 VPN 软件，点击免费加速就能够畅游中国的影音平台啦。另外，我的粉丝今天有福利了，你只需要填写我的推荐码 V I N G Y E N，你就可以领取十四天的 VIP 服务，这样你的浏览速度就会更快啦。更多的详情呢就要留意我的影片的描述栏。好的，我们继续看片。第二，演戏。 这个呢，也是我研究了很久才发现的功能。ChatGPT 呢，主要设计出来不是用来聊天，而是来解决问题的。所以，如果你找他聊天聊心事，他的回答总是冷冰冰，而且会非常的严肃。如果你叫他人性化一点呢，他就会强调他自己是 AI 机器人，没有任何的情感和情绪。这时候，你就可以叫他演戏，你可以善用两个关键字：角色扮演或者是假设。 当 AI 知道自己是在演戏，它就可以抛开所谓的道德枷锁，写出一些比较人性化的句子。这个呢，就是我对 AI 提出的要求。角色扮演：你是一个调皮又肉麻的人，我是一个歌手叫郑冰燕。你为了追求我，对我说：“你看 AI 是不是变得又调皮又肉麻嘞？”当然，你如果叫 ChatGPT 来帮你骂老板，也是可以的。 当然，ChatGPT 呢，并不是每一次都会答应你。如果他拒绝你，你可以尝试修改几个关键字，再提出要求，或者你骗 AI 说你答应过我的，他有时候就会被骗而答应你了。第三，写歌，ChatGPT 呢不只是擅长写文章，它还能够写歌。我让他帮我写一首新年歌，叫《新年隆隆隆》，这个呢就是他写给我的歌词。目前他写歌的功力真的是太弱了，没有美感，没有感情，而且又不押韵。 他只是很生硬的把祝福词拼凑在一起。后来我想想，是不是因为叫他写新年歌太为难他了？于是我就叫他重新帮我写首情歌，叫《马来西亚女孩》。这个就是他写给我的歌词。哇，他的歌词真的很怪。看来 ChatGPT 呢，暂时还没有办法代替我作词人的工作，真的是太好了。这样子我就不会被他抢掉我的饭碗。第四，抄袭。 抄袭这句话呢严重了一点，其实它的真正功能呢是帮你改写或者是优化。当然，如果有不法分子用这个功能来洗稿，它就成为了抄袭的工具。假设你今天写了一篇文章，但是你觉得你的文法普普或者是呃有语法问题，这时候你就可以叫它帮你改写。 怎么样，整篇文章是不是变得比较阿达斯嘞？我觉得 A I 改写过后的文章呢，真的是让我感到非常的惊艳。它的意思呢，其实和我原本的内容大同小异，但整篇文章呢，有按照我的要求变得更加人性和有深度了。好了，今天的影片就到此结束。不知道你还 h a t GPT 哪些不为人知的功能呢？欢迎留言告诉我。如果你喜欢今天这个影片的话，就记得帮我按赞、订阅还有分享。我是马来西亚男孩郑冰燕，我们下次见。